Salut Seigneur, mon homme Salomon. Vous savez, il y a un jour où je suis passé. Et là, c'est une Fiona a été la fumée, le grand affaire, pour qu'on puisse le voir. Amen. Salut Seigneur, mon père, mon père, mon père, mon père, mon père, mon père, mon père, mon père, nesulali makula esawo tebawe ntebi yemuliyo eralaye abandi balinawo fa bakatonotono kasita munabanga tebutambudde tezijja kujja bamunajje nabayumba muvayo nazo twewombekesabe katonda fe omulungi tukwebaza olwembaga eno embaga ekolebwa katonda embaga ekolebwa ensiko embaga ekolebwa ssanya oyogera mu kigambo kyokkama mu ngero 18 olunyiriri olwabirimubiri kyalaba omukazi alaba kirungi era afuna okuganja mu maaso go nalema omukasambidde aleese fiona mu maaso go olaba abadde ne feva eyenkalidde awo etutuuziza lopakasa mukaga lwakiro naye ate nga okutambasaokulaba omukyala ekigambo kyo mukama tekinywerera okusingawo mbasabira feva irresistable feva nga nebwebatenda nti muzibu mwemuwangwibwa era nangira obwangu mu bufungo bwammwe katonda bomukisa ekijula ekisoose kibeire ekijula ekisoose ate ffenna tuliyeko buli alyako ne bwabanga yasenga mulwadde olwaleero katonda kyusekekemeko bya byonna bikulenga eddala mu mibiri gyaffe wabeerewo abantu abagamba nti twabona endwadde owa puresure oba sukaali oba kirwadde kyonna ku mbaga ya mbidde ne fiola olwali omukama ekijjolo kyo kitukolerenga eddagala mu mibiri gyaffe tulangirire nti omuwala onaanaafumba omukyalo onaanaafumba baana awangala mukama nga yesu ng'agondera bbanga ekkanisa bwekugondera ddala omwami ayagala fiona nga bweyagala ekalisa nangeri okukisa ogwa ibulayimu ogwa isaaku ogwa yakobo mulinya erya kitaffe omwana n'obyotuku keeri eriwe sumbaozamusumbajingo watukadakekirao nebakiwalima nebatusebeza ku keeki nebasala on three, one, two. is they are making a statement. Mufaus is a guy, you got a guy in the movie. This is what it means. It's where you can tell you that you're so ready, sir, to record a teacher, and this is what she's about to do. Fiona Yakuata, HFH Singapore, Munene, Ali So Wami, nazisa omwami netukuba mungalo enyingi ennyo nga tusimye ekikolwa ekyo bwatyo nembidde naye nagamba ati nange bwetyo bwendikola bweoliwe kunaku olwo nga tusoba kweriisa nange ndikwata nenkuliisa omukulu bidde naye nanoonyamu ekifi ekisingayo obunene naliisa fiona fenna netukuba mungalo netujaguliza wamu nabo engalo enyingi ennyo ez'amaanyi nkimanyi mukooye naye mukube mu ngalo bwatyo fiona n'agamba nti bwe tutyo bwe tubikola nga tebwesobola ndikwasa n'enkunywesa era bwatyo yakwata gilaasi n'anywesa bwamimbidde ffenna abali wano twasiima ne tukuba mu ngalo mukulumbidde naye teyakomaawo nagamba nange njakukola statimenti yemu nti bwoliba tebwesobola nange ndikola bwetyo ndikwata glasi nenkunywesa omukulumbidde yakikola nanywesa fiyonanga fenatulaba buli eyali wano nakuba mu ngalo enyingi ennyo ezamuwamuka tebakolako olwo basituka Eu na papi no ate kusara Ili za mungu na mungu Mandora kunyela up finish up finish up finish up eh, Forgive me for interrupting you just a second. naye kunyuma musabadde masuka tumwanjulanga ambasada biri ebyekiyamaani nadda se mukama ffe ebyexcellense situkako abantu bano bakukubira ennyenga basinga tebategera ebitiibwa bino tetwabifunye mu gwokuna muno kakati kyembuuza maama baawe bwabeera ambassador by excellence maama afuna ki tujja kiyiya naye mama susan tanza kuvemu tukkirize for the interest of time waliwo ate ka surprise akalala bidde tukakuwe oba fye nobikowe another surprise bidde obikowe surprise tukikole tukikole nabadde mbagamba wano katandika nabawanyewanye nembaga uganda is endowed with talent surprise. you're going to see that tonight We are blessed with amazing talent. And ladies and gentlemen, coming on. Finally, the hottest bachelor in town. Again, the Bamu put a number. I take you now. I'm Honorable Media, the East African community. south african community erina abantu obukadde 25 ku bukadde 25 obukadde 15 bakyala naye yona na gyatambulidde rwanda burundi south sudan kenya tanzania tafunyeeyo mukyala akomyewo e uganda ovaol nabuna viona naye bale tubadde e rwanda obeera mu kiraalo ky'abakyala abanyirira abalabika obulungi naye teyafunayo mukyala naye dp eyengedde kubanga green mukyungwa era banene honalebo katende wano kanso yemu kuba eba honalebo mbidde naye twagala uganda kati eyawamu wanu uganda wanu people wanu nrm wanu museveni tugaseeka ebyala museveni tova ku balot naye kati twagala okwebanza abamawulire muzze bambi nemulagambidde omukwano kano kabonero akalaga bannayuganda mwenna tuli omuntu omu oba oli wabyabufuzi oba toli wabyabufuzi pulezidenti museveni akubiriza nnyo abantu okuwasa era mu manifesto ya nrm ekiri era nembaga tuzifandinga tebalaba tuli wano abagole tulina ebbanja ffenna lyakwagalana kyekirabu katonda kyawaffe abantu okwagalana kyokka kyetutugatta bayibuli yetugamba okwagala tekulimba okwagala tekukuuma binyiizo okwagala kugumiikiriza onalabombidde atugambye nti omwana mugumiikiriza emyaka esatu nga takwatako nga takwatako omanyi gwaja ti osobola okugumiikiriza emyaka esatu nga tebakuteeko so mbidde atugambye nti agumiikiriza emyaka esatu nga takwatako okwagala kunyikiriza okwagala kulindako okwagala kwagala so njagala n'okusaba abantu bonna eggwanga ekireetedde ebizibu abantu balina kwagala abantu abamu bawasa abakyala ababegombyeko obubina abegombyeko feesi abagombyeko ssente naye okwagala okwannamaddala tukulemu kutema n'owulira mbu omusajja omukazi yasazeeko omukazi omukazi yasazeeko omusajja obusajja bwe okwokuba tekwagala okwagala kugumiikiriza nakuwuliriza nakutya katonda omukolo gubadde mulungi nnyo enteekateeka ebadde nungi emmere bafumbye bulungi n'abatimbi okutwalizawamu gubadde mulungi entanda gensibira abagole kati kyenjizemu n'ekirala ekisookera ddala manyi balooyo abeerondalonda nnyo nga nze ndi munnamateeka nkola ne honalebo mukasambidde naye abawala kyensooka obakuutira nti obulungi bwokka tebumala mu nsi muno oba ebirungi bye boogedde ku fiona honalebo mbidde kyemmanyi tamututte nti lwakuba mukyala mulungi naye obwongo neneeyisa endala n'empisa endala entana gyensobola obbasibira kwe kuba abagumiikiriza kubonga obufumbo si bwangu mu nsi muno babere bagumiikiriza obuwonvu n'obugga bonna mmanyi nga nze ni musajja muisiraamu bwanaekwata ku mukama katonda byonna bijja kutambula bulungi